162. То есть получается, что среднее значение должно быть проинтерпретировано для признака э, дубликата следующим образом. Учитывая, что 100 соответствует четверке исходного признака, а 1000 соответствует пятерке исходного признака, получается, что где-то между четверкой и пятеркой находится наиболее репрезентирующее значение для данного признака. То есть а, более чем на одну градацию произошло смещение после кодировки. Хотя кодировка в соответствии с э, характеристиками ранговой шкалы не должна была привести к такому смещению. Верим, как поведет себя одновыборочный тест знаков Вилкоксона. Non-parametric test, one sample. Кастомизируем, выбираем Вилкоксона. Здесь речь идет о медиане. Допустим, мы снова считаем, что интересующий нас а, признак имеет наиболее репрезентирующее значение, которым в данном случае мы считаем медиану, на уровне четыре. Тест Вилкоксона требует континуальности изучаемой переменной, поэтому нам придется поменять тип шкалы и заново запустить процедуру. Выставляем четвертое значение и запускаем. Мы ошиблись, я ошибся оказалось, что нет. А, медиана не 4 равна. Заходим, смотрим. Медиана равна 3. И статистически значимо отличается реальная медиана от той, которую я предположил. Тест знаков имеет своеобразную процедуру, где рассчитывается число положительных и отрицательных разностей, берется минимальное, и дальше высчитывается определенная статистика да нас